Cari amici, il Signore vi dia la pace. Ci troviamo nel transetto sinistro della Basilica Inferiore dove Giotto ha dipinto le scene dell'infanzia di Gesù. E qui la prima scena la troviamo nella punta dell'arco. Lì avviene l'annunciazione. L'angelo si rivolge alla Madonna e vediamo la novità di Giotto. Porta la vita ai personaggi, vediamo i loro sentimenti, vediamo il volto dell'angelo che irradia di gioia, mentre la Madonna si spaventa alla vista dell'angelo e possiamo leggere nel suo volto la paura. Qui avvenne l'annunciazione e Maria pronuncia il suo sì. Per Francesco la Madonna era l'ancella di Dio quella attraverso la quale la parola di Dio si è fatto uomo, è entrato nel mondo, ha fatto possibile la presenza di Gesù nella storia. Così come attraverso il sacerdote Gesù scende e si offre agli uomini in presenza sacramentale. Così ogni fedele sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, mettendo in pratica e ascoltando la parola di Dio può portare nel mondo Gesù, può far, farlo presente agli altri. Nella casa della Madonna c'è un trono e accanto al trono un leggio. Ovviamente in tante rappresentazioni dell'Annunciazione la Madonna è raffigurata con un libro o una pergamena in mano questo ci rivela il fatto che la Madonna meditava la parola di Dio, la conosceva e così ha potuto nella sua vita rendere possibile il suo sì. La Madonna vi protegga e a domani.